जब हार के बाबा के दरवाजे पर पहुंचे तो बाबा ने क्या कहा छोड़ दे तू चिंता मेरे यार में हूँ तकलीफ में हो जाओ खाटू चले जाओ वहाँ पर परेशानियाँ खत्म हो जाती है